80% da venda é feita dentro do provador. Uhum. Então, se o provador não estiver bem pensado, quando você fala assim, ranquei um cantinho e vou botar pra... Não, se você entra num lugar mais amplo, que o, o, o, ângulo do espelho te favorece, que a luz te favorece, uhum. você sai de lá se achando uma deusa e você vai comprar. Já entrei em loja assim, quem você quer? Ah, não, eu quero que as pessoas se sintam livres, aí você entra, tá um espaço E tudo isso, no fundo, é você pensar e analisar pro seu cliente resultado. Isso que é o mais legal. Exatamente. E é isso que você acaba vendendo pra né? Exatamente. ele. Exatamente. Né? E para o nosso cliente, realmente o cliente, o, o empresário, está nos contratando é prazo. Por isso que e essa... eu falo, que eu posso é falar é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, as perguntas, as pessoas gostam muito de falar de casa de steel frame. Uhum. Mas você sabe que eu quase nunca fiz casa de steel frame. Exatamente. Porque os meus maiores e melhores clientes e também clientes que eu sei atender, por exemplo, se você falar para mim, Helena, quantas casas você fez? Perguntas poucas. Não é minha especialidade. Eu te falo, eu nem gostava de construir casa. Sim. E eu sou uma pessoa prática. É, eu, eu sou também. da prática, prática, prática, prática prática comercial. da velocidade, eu sou é. velocidade, eu sempre ganhei clientes por vender velocidade. E é muito engraçado que tanto o instrutor que dá curso comigo, né, o Almir, já tá no mercado de drywall há mais de 20 anos. Por exemplo, a família dele eram gesseiros. Nossa, o pai dele era gesseiro, nossa. o tio dele era... Então o cara cresceu eu, da é uhum. mesma maneira que eu cresci, ele também cresceu, né? E ele é um cara extremamente detalhista. Uhum. Você não sabe o que era gente na obra? Era eu, olha, a obra tem que acabar, tem que entregar. e ele, não, esse cantinho não está 90 não, graus. No projeto comercial você tem essa coisa que tem. meio que ignora. Mas aí é eu acho que é um pouco do mercado. Uhum. Você tem que saber qual mercado você se identifica. Mas também tem que ter um equilíbrio, né? Porque se deixasse, era tipo, cara, essa sanca não está perfeita. Ah, mas ela ilumina. A função dela é iluminar, né? Então vamos botar ela pra iluminar. Eu acho que. Eu, eu era assim. Exatamente. Eu era da praticidade. É. Mas tem que ter um equilíbrio. Né? Tem que ter equilíbrio. É bom ter um sócio. A minha sócia é isso, né? Minha sócia é, é super detalhista. É super detalhista. E eu sou a pessoa que vambora, vou fazer, Mas aí você tem que pegar essa tua expertise e associar com. com assim, essa minha velocidade casou muito bem com o projeto comercial. Essa minha Uhum. coisa rápida. Então, assim, eu já executei projetos, eu executo obras de outros arquitetos uhum. e parceiros. Eu já executei projetos que eu falava com meu amigo, você não vai entregar isso, gente? Cada hora vocês mudam a especificação. <laughs> Isso não é um consultório? E eu não entendia, eu ficava louca. Eu falei, gente, não é possível. Ele não tem que trabalhar, não é um consultório, a pessoa precisa uhum. atender. A gente, eu, acostumada com essa urgência, e tá esperando mármore, que tá vindo, dá não sei da onde. Uhum. Sabe? Eu falo, gente, porque a gente aprende a especificar rápido, você tem uma especificação de materiais. E você que tá lá no mais... campo, você... Como é que você vê essa questão de especificação do material? Porque hoje eu vejo, por exemplo, principalmente obras de drywall steel frame, não sei se isso acontece com você, tá? É importante. Mas o que as pessoas não conhecem os materiais. E arquitetos e profissionais, até próprios montadores. Uhum. Por exemplo, é, muitas pessoas acreditam que no, no, no drywall a gente tem placa STR e URF. Só que hoje em dia a gente tem quase 20 tipos de placa, é um negócio uhum. louco. Desculpa, mas um montador de drywall tem que conhecer todas as tem partes. Mas não conhece. Mas não Quando conhece. você vê, ele tá ali só naquela, na verde, é. né? Na, só, só especifica isso. E aí você não, se você não for atrás pra buscar o material, a gente como profissional... Mas você vê, como é que você vê a importância disso de você conseguir especificar o material na hora do projeto certo? Ou então você que é profissional, você conhece tudo, o né? material? Né? Eu, eu falo muito isso com, com o pessoal lá no, lá no canal, com as alunas, eu falo, gente, quem vai pra obra, especifica e projeta muito melhor. Uhum. Se você entende o conceito da coisa, primeiro que porque a gente precisa de materiais que sejam entregues logo. Sim. Então a gente já precisa, já afunila. Você uhum. já não tem toda, toda casa shopping. Tem que ser aquele pronto entrega. É, tem que ser pronto entrega. Então a gente vai estar tá em lugares específicos. E quando você conhece, você agiliza o processo. Então uhum. como a gente trabalha em cima de tempo o tempo inteiro, a gente precisa sempre estar tá procurando é, é, é, a especificação certa e que não vai me dar retrabalho. Porque é uma obra que não cabe retrabalho. Não cabe retrabalho. Eu faço um cronograma e falo assim, às vezes é obra residencial, você põe 10 dias para frente. Ah, eu vou entregar em 15, fica bom 25. Uhum. Em obra comercial você não tem 25, tem que estar tá tudo pronto, inaugurando e você lá é linda para <laughs> o cliente, é que está tudo bem. Então você não tem esse tempo. E o que, uhum. que você faz? Precisa de uma boa especificação. Mas os profissionais não estão preparados para isso, eles não sabem. Se você não entra em contato com a loja diretamente, principalmente para mim é a parte mais de forro, porque a parte de forro você tem uma opção muito grande para a parte é, é, corporativa. Uhum. E a, a, questão da acústica. Sim, então eu sempre preciso... Em escritórios, em então... Para escritório é fundamental. É fundamental. É fundamental. Então você... Existem coisas que não podem, tem, tem salas quase lacradas, uhum. tudo que não pode vazar som nenhum. Então se você não sabe, aí você tem que procurar um profissional especializado em acústica porque o profissional, que o montador, ele não uhum. vai saber fazer. Não, não vai. Ele só vai montar. Então, assim, se ele conhece bem dos materiais, igual você mostrou pra gente hoje uma placa, então essa placa aqui é acústica, isso vai resolver. Talvez se o montador soubesse isso, facilitaria um pouco da gente, porque imagina, a gente já tá com uma gama de, de, de coisas, se cada profissional, é, o marceneiro foi me especificar o um melhor material pra uhum. ali, o, o, montador do, do drywall, do steel frame, é. foi me especificar... Pode ser gesseiro. Gesseiro, gesseiro, gesseiro, gesseiro. Foi especificar exatamente, nossa, ele ganhou mercado. ele diferencia, ganha mercado, né? se diferencia. Porque eu vou fazer sempre, opa, aquele ali ele vai me adiantar, porque eu, eu tô sempre sempre com, com, prazo aqui, ó, é. no, no meu cangote. Eu não tenho tempo.